мосты Пикассо и Дали были на мели Продавали свои холсты Короли и шуты открывали ты Округляли в глазах нули А Матисс и Ван Гог распевали рок Света тени свои плели